tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com um vídeo pedido muito aqui no canal e agora eu tô com esse vídeo aqui. É um vídeo de fazendo slime. Então, gente, vamos começar nesse vídeo, mas espera ainda, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e clique no sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E o vídeo já vai começar. E o nome do meu Instagram vai estar aqui em cima, tá bom? Aqui em cima, aqui, tá bom? Aqui, aqui, aqui, aqui, do onde o nome do meu Instagram aparecer. E vai lá, me segue e confere tudo lá. Então, mas agora o vídeo já vai começar. Gente, pra quem não sabe, eu vou mostrar a bolinha do meu Instagram, porque certas pessoas não encontram meu Instagram, então eu mostro a reprodução. Produção. Produção. Pronto, né, gente? Então agora a gente vai aqui fazer... Eu vou mostrar os ingredientes a vocês. Primeiro, tem essa cola aqui. Depois... Gente, eu vou dizer um negócio a vocês. Entre esses dois, eu vou usar o hidratante, porque a espuma tá um líquido, então não presta pra fazer igual então vamos tirar ela. Tem esse hidratante aqui que eu vou usar ele, que comprei lá no shopping, né? Acho que isso não interessa. Essa tinta aqui. E o ativador e as EVAs que eu não sei se eu vou usar, então bora começar. Eu vou pegar aqui o pote, né? que Eu vou botar aqui, ó, pra vocês poderem ver. Eu vou começar pela cola. Vou tirar aqui do meu rosto, aqui né? não vai aparecer. Eu vou baixar pra cá pra gente poder ter espaço tá pra fazer slide. lado do cachorro. Peraí. Né, gente, Gente, eu tô muito medo da cola aqui. Vai que eu preste. Mas eu vou botar, né? Pronto, gente. É isso que eu não <laughs> Gente, eu não quero botar muita cola. Ou eu boto. Gente, eu vou botar, né? Depois eu compro outro. gente, aqui a é cola. E o que eu usei, gente, eu vou botar pra lá. E agora eu vou botar o hidratante, né? Porque é pra deixar... O hidratante deixar deixei já gloss. Então aqui eu vou botar ele. Deixa eu ver se é desse lado. Agora eu vou botar. Eu vou botar aqui, né, gente, o hidratante. Gente, eu tô falando muito baixo, eu não gosto de falar alto, mas agora eu vou aumentar a voz. Acho que já acabou, né, de todo hidratante. Não, vai, não vai prestar. A gente, tá misturando. E a slime tá bem pesadinha. Depois a gente vai fazer os testes. tá assim, ó. Porque a gente ainda não coisou. Agora a gente vai botar a tinta, essa tinta que ela é pink. Agora eu vou botar ela Vou deixar ali. Tá pintando já, gente, que é legal. Gente, olha que linda. Acho que essa slime é a melhor slime de todas que eu já vi, eu acho. Já fiz, né, gente? Olha como ela tá linda. Parece um caldo. Tá muito boa, gente. Eu vou botar mais. Tomara que ela não pede. Mistura, mistura. Vocês estavam pedindo muito esse vídeo de live. Eu fiz lá no live Agora vamos ativar slime, esse ativador. Isso aqui, gente, é ativador mesmo, porque mudou a embalagem. Gente, eu vou botar. Gente, eu sou assim. Vocês vão me prestar aqui, gente. Começa a misturar. Não sei se, é, se gente, já é não dá certo. Ai, gente, eu falei de tudo pra dar certo. Deixa eu ver. Gente, ela não tá dando a forma. Meu Deus, socorro. Mas vamos lá, né, tentar, pra misturar. Será que eu botei hidratante Eu acho que botei vamos tentar, né, gente? Salvar aqui a slime. Ai, não tá boa. Será que se eu botar a slime boa, ela vai dar certo? Eu acho que vai, né, gente. olha. Não, gente, olha. Tô fazendo uma cobertura de bolo. Aqui. Parece que eu faço um bolo. Parece que o vídeo mudou pra confeitando bolo. É, não vai dar certo. Não. Não adianta, nem tem. Tirando tem, é sexo do xixando tem. Legal. Deixa eu pegar ali slime é, feita, porque isso daqui não valeu a pena. Não dá. Então pausa aí pra você que eu vou voltar Eu tava aqui tentando ativar slime, só que eu acho que ela vai dar textura, ó. Eu fui sair pra pegar ali o né, negócio, né? A, massa, a coisa. Vou aqui. Ativar tudo Pra poder ver se essa coisa aqui dá certo. Comenta aqui o que deu de errado, gente. Olha o cabo, o que, que é sopa. Vamos botar slime, né, gente? Vamos deixar de mão Olha só que tá show, né? tá muito boa. Agora, vou botar pedacinho, pedacinho. Vamos molhar aqui o caldo na sopa, né? Isso aqui é uma carne. A gente tá fazendo comida. É. Meu Deus, já tá dando... Eu vou tacar ela toda, gente. Olha a minha raiva aqui o garrafão de água, né? Vamos deixar isso pra... Gente, não é possível. Gente, olha, aqui a slime, ó, ela tá assim. Uma gororoba, isso. Gente, a produção tava tentando não vi ali, né? <laughs> mas vamos tentar ajeitar, né? A produção disse que é pra poder botar coletiva do, mas eu acho que ela vai ficar mais bem fazer aqui do jeito que eu não gasto as coisas. Misturando. Ó, oh, gente, uma canela dando pouco, menino. Gente, ó, primeiro passo. Tirando as pulseiras. E agora a gente vai fazer a malecadeira do mundo. Produção, pausa aí que a gente vai lá pra fora. Gente, ó, aí vai acho que ela deu um ponto, né? Depois que eu misturei bastante. E eu vim pra aqui. Olha, gente, ela tá dando ponto. Gente, ela tá boa. Eu profito. Você acha que a produção é ridícula, né? Você acha que a sua slime, quando ela tá molhando, ela não vai dar certo, mas é só você botar um pouquinho de slime pronta. Ou que meleca, alguma coisa que seja pronta que seja slime, gente? Agora me dá aqui produção. Produção pegou aqui ali o dedo, né? gente, sabia? Gente. O povo hoje em dia é tudo maluco. Gente, eu queria ver se tivesse aqui pra poder mexer nela. Eu vou tentar fazer aqui. Gente, ela tá muito boa. Valeu isso, muito bem. Gente, olha. Podem fazer minha receita. E eu só boto em slime pronta. Ela fica ótima. Se ela estiver grudando, você bota água buricada. Mas ativa. Gente do céu, eu sou muito prof. Você acha que no fundo não vai dar certo, mas deu. Confere aí o vídeo. Formou. Aquela gororoba formou um slime é maravilhoso. Oi, gente. Gente, agora vamos fazer os testes. Gente, eu vou fazer bem rapidinho né, aqui, ó, o teste do clique. Agora vamos fazer o Google Pop. esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ir lá no meu Instagram e me seguir lá. E também o pessoal do Instagram pode também me seguir. Então, gente, um beijão pra vocês do fundo dos nossos corações. E até o próximo vídeo. Tchau!